მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის ყველაზე ახალი კითხვა ამ პერიოდში და ალბათ რამდენიმე ხანს გაგრძელდება ამ თემაზე საუბარი. იმიტომ რომ ყველა კითხვაზე ალბათ გაცემული პასუხი არ არის, თუმცა ყველგან ვცდილობთ რომ ვისაუბროთ ამაზე და ახსნათ ჩვენი მხრივ რესპუბლიკელების მხრივ თქვენ ახსენით რომ რესპუბლიკელები გამორჩეოდნენ კრიტიკულობით კოალიციის შიგნით და ეს არის ყველაფრის ისწავლა რომელიც არ იყო კოალიციის შიგნითვე ისალა რომელიც ლაპარაკობდა სიმართლეს, ან მოითხოვდა უფრო მეტ მოდერნიზებას კოალიციის, დაჩქარებას იმ პროცესების, რაც ზოგადად კოალიციის საარჩევნო პროგრამაში გვიწერია. იგივე პროკურატურის რეფორმა, იგივე შინაგანსაქმეთა სამინისტროს რეფორმა, იგივე საარჩევნო კოდექსის თემები, რომლებიც ისედაც გაცხადებულია ჩვენი პროგრამით, საარჩევნო პროგრამის კოალიციის ხმა და მაგრამ მე დაგვჭერთ აბიცილება და ეს საჯაროდაც განაცხადეთ, იქ ოქტომბერში ქონდა ესეთი ტიპის განცხადება საჯარო განცხადება პარტიის მხრიდან, რომ ეს პროცესები დასაჩქარებელი იყო. განსაკუთრებით საუბრობთ მაშინ კოალიციის მოდერნიზებაზე და იმას აუცილებლობაზე, რომ კოალიციური შეთანხმებებისკენ წასულიყავით. გადაგვეცია კოალიცია უფრო ევროპულ კოალიციად. მოგეხსენებათ, რომ აქამდე მიხვალც მისარა კოალიცია დღეს ხელისუფლებაში ექვსი პარტია იყო კოალიციის შემადგენლობაში, დღეს უკვე ხუთი პარტია, ჩვენ არასდროს არ გვქონდა კოალიციური აღმასრულებელი შტო. კოალიციური ხელისუფლება ნიშნავს, რომ თავრობაც უნდა იყოს კოალიციური. კოალიციის პარტიებმა უნდა იყოს პასუხისმგებლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. დღეისთვის ამ გადაწყვეტილებთან ბოლო დროინდელი გადაწყვეტილებით, როდესაც მინისტრ კაბინეტის შემადგენლობა შეიცვალა და რესპუბლიკური პარტიის განმგო სამი მინისტრია მინისტრ კაბინეტში, ამას ხაზი გაუსვა კიდევაც პრემიერ-მინისტრმა და ჩვენც ხაზი გვინდა გაუსვათ, რომ უფრო კოალიციური გახდეს თავრობა. ეს არის ძავნილი ჩვენი პარტნიორებისთვის, ძავნილი ჩვენი დასავლელი მეგობრებისთვის, ძავნილი ზოგადად საქართველოს საქართველოს საზოგადოებისთვის. რომ კოალიციამ ნაბიჯი გადადგა წინ მედიკალური კოალიციურობის საკენ ჩვენი მედიკოსების შეგრძნებადი პროცესი იქნება და სხვა დონეებზეც კოალიცია გახდება უფრო კოალიციური ის შეიძლება ყველა პარტია რომელიც შედის ამ კოალიციაში პასუხისმგებლობას აიღებს ამ თემ სფეროზე და ამით წავალ უფრო კოალიციური შეთანხმებებისკენ როდესაც გაცხადებული იქნება თუ რას აპირებს კოალიცია და კოალიციის შემოვალი პარტნიორები პარტნიორები ეს პროცესი დაწყებულია და მე დარწმუნებული ვარ რომ უფრო მეტ ნაბიჯს გადავთქვამ ამ მიმართულებით. და თქვენ თინახი დაშელი როგორ წარმოგიდგენია თავდაცვის მინისტრის პოზიციაზე? მე არაერთხელ გავუსვიხარძი რომ ჩვენთვის დღეს ამ ვითარებაში და ვითარებაც გვაქვს უამრავი გამოწვევა აქვს ქვეყანას ამაზე ადრე ვსაუბრობდი და რა თქმა უნდა მისა კაბინეტის შეცვლით ეს პრობლემა ავტომატურად არ გადაიჭრება ბევრი პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა ამ პროცესში ასე ვთქვათ რესპუბლიკერებმა ავიღოთ მეტი პასუხისმგებლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ამეთი პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა ნიშნავს მეტ ძალისხმევას პარტიის მხრიდან მეტ ენერგიას მეტ მუშაობას რომ ხელი შეუწყოთ კოალიციის ეფექტურობას ჩვენის მხრივ თინახედა შეიძლება იგლაბულაშვილის სახით ჩვენ ასე ვთქვათ მივამინეთ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ორი ძალიან წარმატებული პოლიტიკოსი ორი ძალიან წარმატებული ცნობილი პოლიტიკოსი და ლიდერი რესპუბლიკური პარტიის. ორივე მათგანი იყო ძალიან ეფექტური, საქმიანი და შედეგების მომტანი კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტში. მათი წასვლა პარლამენტიდან რა თქმა უნდა არის დანაკარგი ერთგვარი, როგორც რაოდენობრივი რესპუბლიკელების ფრაქციისთვის, ასევე ხარისხობრივი, რადგან ეს ორი ლიდერი ძალიან ეფექტურად მუშაობდა პარლამენტში. ეს არის დანაკარგი, თუმცა ამ ვითარებაში დარწმუნებული ვარ, რომ მათი გადანაცვლება აღმოსავლეთ ხელისუფლებაში ასეთივე წარმატებული იქნება კოალიციისთვის. თინა ყოველთვის დიდლაც აი იმ სფეროებში ასფეროებს შეიძლება არიან ყოველთვის იმან წარმატებული თავის ყველა იმ დასად იმ წყებას შეუწყვი მათ მუშავე და დარწმუნებული ვარ ასეთივე ეფექტები იქნებიან ამ სამინისტროებში და თავრობაში არიან უკვე მათი სახით და სხვა მინისტრების სახით ისეთი პოლიტიკოსები, რომლებიც აუცილებლად ამ კოალიციას სამშობლოს გახდნენ უფრო ქალბატონ ხათუნა თავიდანვე პრემიერის ცენტრი იყო რომ უნდა იყოს ორი მინისტრი. შემდეგ დაემატა თავდაცვის მინისტრი და შემდეგ მოყვეს განცხადებები რომ ეს იყო ამერიკული ამერიკელების მოთხოვნა და ამერიკის ელჩი ამასთან დაკავშირებით აწარმოებდა კონსულტაციებს. რატომ იყო თუ არა ამასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია მე ბევრი სწორი კითხვა კომენტარი ამასთან დაკავშირებით რომ იმის გამო რომ დაემთხვა და ამერიკის ელჩი იმ დღეებში იმყოფებოდა ყოფილ პრემიერთან ეს იყო ერთგვარი საფუძველი იმისთვის რომ დაწყებულიყო დისკუსია ამასთან დაკავშირებით ეს იყო ამერიკიდან თუ დასავლეთიდან მოთხოვნა, თხოვნა თუ შეთავაზება, რაც შემდეგ, რაც შემდეგ შეიცვალა მინისტრთა კაბინეტში. მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ამის არავითარი კავშირი არ აქვს ინსტრუმენტებთან, რაც ულებებით მოხდა დღეს ხელისუფლებაში. ასევე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან ამაზე მსვლელობა არასდროს არ მოხდა, რომ მანამ სანამ ეს ცვლილებები არ განხორციელდა და სანამ მეშვიდე მინისტრმა არ დატოვა მინისტრთა კაბინეტი და დღეს წესში არ დადგა დღობის საკითხი. აი პოლიტიკურ საბჭოზე სადაც ყველა წარმომადგენელია ყველა პარტიისაც ვიხილავდით აი სწორედ ამ ვითარებას, როდესაც გავიგეთ რომ ერთ-ერთმა მინისტრმა უნდა დატოვოს პოსტი, ჩვენ რესპუბლიკელები ძალიან ცდილობდით რომ ცდილობდით რომ მიგვეხცე იმისთვის რომ არ მომხდარიყო მინისტრების უმრავლესობის ცოლა რომ დობის საკითხი დამდგარიყო უკვე დღეს ამ პერიოდში თავობისთვის. თვლიდით რომ არ იყო ამისთვის ამ კრიზისისთვის შექმნის ვითარება და თუ შესაძლებელი იყო რომ თავიდან აღოცილებინა ეს ცულერები, კარგი იქნებოდა, თუმცა ვერ მოახერხეთ ეს ვერ მოხდა მინისტრმა ბოლოს სპორტის მინისტრმა გადაწყვიტა რომ გადამდგარიყო რამც გამოიწვია უკვე ნდობის საკითხი და ამ ოპერატიულ ვითარებაში, ძალიან ოპერატიულ ვითარებაში ორი წლის მანძილზე ხდებოდა მოლაპარაკებები. ეს იყო პრემიერი, ეს იყო პარლამენტი და პოლიციური პარტნიორები. ეს ყველაზე სამი სამკუთხედი, ასე აღნიშნეთ ერთხელ უკვე, რომლებმაც დაიწყეს მოლაპარაკება ძალიან ოპერატიულ ვითარებაში, რა შეიძლება რომელი მინისტრი შეიძლება შეცვლილიყო და ამ დისკუსიაში, რა თქმა ამ პროცესში პირველი იყო ორი მინისტრის შეთავაზება საზოგადოებისთვის და პარლამენტისთვის, რომლებმაც დატოვეს პოსტები. ეს იყო ავტომატურად, ორი მინისტრი უნდა შეცვლილიყო, იმიტომ რომ მათი ვაკანტური ადგილები ახალი მინისტრები უნდა ჩანაცვლებულიყო. ამიტომ ავტომატურად გაცხადდა, რომ მხოლოდ ორი მინისტრი შეიცვლებოდა, მაგრამ ეს ის იმდა პარალელურ რეჟიმში ხდებოდა ეს მოლაპარაკებები, რომ ამ მოლაპარაკებების მანძილზე გაჩნდა უკვე მესამე მინისტრის შეცვლის შესაძლებლობა გადაიდო ამ პერიოდში პარალელურად გადაიდო ის დაანონსებული ბრიფინგი, რომელიც დაანონსდა პრემიერ-მინისტრის კაბინეტიდან და ამ მოლაპარაკებების დასრულებისთანავე უკვე მეორე დღეს დილით გაშღერდა, რომ სამი მინისტრი შეიცვლებოდა. ეს იმდენად ოპერატიულ რეჟიმში ხდებოდა და იმდენად პარალელურად რომ კი ბევრი კითხვა გაჩნდა, რატომ თავიდან ორი მინისტრი და მეორე უკვე სამი მინისტრი, მაგრამ ეხლა ეს არის პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, სადაც ერთის მხრივ ორი მინისტრის შესვლა იყო აუცილებლობა და ყველა ამის გაცხადებას არ შეგდებოდა ორი მინისტრი აკლდა მინისტრ კაბინეტს თუმცა ამ მოლაპარაკების პროცესში უკვე გაჩნდა კოალიციის მხრიდან კოალიციური მოლაპარაკების დროს შესაძლებლობა რომ შეგვეცვალა მესამე მინისტრიც და თავდაცვისთვის გამყარებულ წინა ხედაში. თქვენებობთ რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი. ექსპერტები ასევე საუბრობენ და შემოდგომისთვის კიდევ არის მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილება ოღონდ უფრო მასშტაბური და უფრო ძალოვანების შექმნა. თქვენ ასე სანამ ეს სულერები მოხდებოდა ეს დობის საკითხი, მე არ მახსოვს რომ ექსპერტების მხრიდან ყოფილიყო მოლოდინი ამ პროგნოზი რომ აი ეს დასაწყისშივე უკვე მინისტრ კაბინეტს დობის გამოცხადება დაჭერდებოდა. მე მახსოვს რომ იყო საუბარი შეიძლება ესათვის ministris საუბარი იყო ეკონომიკურ ბლოკზე მაგრამ ესეთ ვითარებაში თუ მოჩდებოდით და დაგჭირდებოდა ნდობის გამოცხადება ნაკლებად წამიკითხავს ამ ტიპის პროგნოზები დღეს ამ ვითარებაში ძალიან ოპერატიულად ძალიან სწრაფი მოლაპარაკებები მიუხედავად რომ თემი პარლამენტი ქუთაისში იყო პოლიცაბჭოს ძირითადად შემოგვა ქუთაისში იყო პრემიერ-მინისტრი თბილისში იყო ამ ვითარებაში მოახერხა პოლიტიკურმა საბჭომ პოლიტიკურ საბჭოს წევრებმა ამ მოლაპარაკების პროცესში ძალიან სწრაფად მიიღოთ გადაწყვეტილება და ორ დღეში უკვე ახალი მინისტრ კაბინეტის შემადგენლობა შეთავაზა პრემიერმა საზოგადოებას. დღეისათვის არავითარი მსგავსი ვითარება რომ ძალიან ეს სწრაფად ისევ შეიცვალოს ინსტაგრამი არ არსებობს პირიქით მე ვფიქრობ რომ ამ ცვლილებებმა ამ ზაობამ რამზაობას დღეს არის პარლამენტინა რომ დობა გამოუცხადოს ახალ კაბინეტს კიდევ ერთხელ უნდა დაგვარწმუნოს იმაში რომ სიტუაცია არის სტაბილური ანუ ჩვენ მივიღეთ ამ მოკლე პევის პერიოდში, როდესაც მთავრობის კაბინეტი შეიცვალა, სწრაფადვე ახალი შეთავაზება, ახალი ministra კაბინეტი, მე ვფიქრობ ძალიან ეფექტური ახალი ministrების კანდიდატები, ახალი ministrები, რომლებსაც არავითარი მოლოდინი არ არის, რომ დობას არ გამოუცხადებს პარლამენტი, ჩვენ თარგმნებული ვართ, რომ პარლამენტი მათ დობას გამოუცხადებს და აცხადებენ კიდევაც ამას პარლამენტის წევრები, ხიგაც და ვიცით რომ რაღაც რომ ხარ მოლოდინ ხარს დაუჭერს ახალ შემოქმედებას. ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ ჩვენ გვეყოლება ახალი მისტა კაბინეტი, ახალი მანდატი, ახალი დობი და რა თქმა უნდა, ეს არის საფუძველი, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს ვითარება იქნება მოკონსტაბილური და მივალთ ამ შემოქმედებით უკვე სამომავლო არჩევნებს და არავითარი საფუძველი მისი სექტემბერში ახალი შეხედულება იყოს ამონდა არსებობდეს ჩემ ეს. თუმცა ეს პროგნოზები და არგუმენტები და საფუძვლები ლაპარაკი რა შეიძლება მოხდეს მომავალში კი ექსპორტების საფრთხეა და ისინი გააგზავნენ ამ მომავალს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ მიყვალთ ესე მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ამაზეც ბევრი იყო საუბარი. მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში რესპუბლიკელები მოიაზრებიან კოალიციაში თუ მინუს კოალიცია? ჩვენ თქვენ თუ ადგენდით ჩვენი პარტიის საჯარო განცხადებებს, გამოსვლებს, არაერთი კონფერენცია და უთმით სხვადასხვა თემას. აა ხილად ვაცხადებდით და გვითხოვთ ყველაზე იყო ამაზე საუბარი ბატონ პარლამენტის თავმჯდომარესთან რომ ყველა პარტია უნდა ეძადებოდეს ზოგადად არჩევნებისთვის როგორც პარტია იმისთვის რომ ცალკე იყაროს კენჭი ეს არის ყველა პარტიის ესე ვთქვა თვალი და არჩევნები რომ გამდება მეორე დღესვე არჩევნებისთვის ნადება უნდა დაიწყოს პარტია დღეს ჩვენ კოალიციურ ხელს კოალიციაში ხუთი პარტია ერთად ავიღეთ მანდატი ესე ვთქვა და ვალდებულება პასუხისმგებლობა რომ ეს 4 წელი კოალიციურ რეჟიმში მართოთ ქვეყანა. ჩვენი მოლოდინი, რა თქმა უნდა, დღეს კოალიცია არის ძალიან მყარი, ამას არაერთხელ დაისვა ხაზი. შეკრული, ვცდილობთ რომ უფრო ეფექტური გახდეს ეს მართლობა და კოალიციურ პარტნიორებს შორის. წავიდეთ კოალიციურ შეთანხმებებისკენ, ხელშეკრულებისკენ, რასაც ევროპული კოალიცია ქვია, ამაზე საუბარს ჩვენ არ ვასრულებთ, ამაზე საუბრობთ ოქტომბრი და მოყოლებული დღესაც ვფიქრობთ რომ კოალიცია უფრო ეფექტური უნდა გახდეს და ხელშეკრულებები კოალიციურ ძალიან მნიშვნელოვანია მის ეფექტურობისთვის. რა თქმა უნდა დღეს ძალიან რთულია ელაპარაკო 2016-ში რა კონფიგურაცია იქნება ეს არის პოლიტიკური პროცესი და უამრავი თემა რასაც კოალიციაში წოს ერთად მუშაობა ერთად შეთანხმება არის არის საკითხები რომელზეც თან ხდებით რომელზეც ვერ თან ხდებით და ეს გამოჩნდება ძალიან მალე და არის და ასთა სხვადასხვა კოალიციის ჩვეულებრივი პროცესია ჩვენ არ ვაპირებთ რა თქმა უნდა ვაპირებთ რომ ისევ ესე გავაგზავნოთ მუშაობა როგორც ახლა მე გავაგზავნოთ მოყოლება ერთი მინისტრი სამი თუ ხუთი პარტია გზელებს ისევე მუშაობას და ისეთ სანდო პარტნიორობას როგორც ის ახამდე იყო. და ეს საუბარი როგორ იქნება, ხოლმე ზოგადად თქვენი მე ადრე მგონია, მაგრამ ძალიან მალე, როგორც ცოტა დრო დარჩა, ერთად მოუწევს, მოგვიწევს, რომ ერთად დავსვით და ვისაუბროთ ინგეგმენტზე, რა გეგმით ქვეყნება 2016-ში. ყველა პარტია უნდა გაძლიერდეს როგორც პარტია, მე ისევ ხედავ პარტიების როლს კოალიციაში, თორემ ვერ იქნება ძლიერი თუ პარტიები კოალიციაში დაარიან ძლიერნი. მაგრამ ამ კოალიციის გაძლიერებით უფრო მეტი ეფექტურობით, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მოლოდინი უნდა იყოს, უფრო მეტი საფუძველი იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად გავიდეთ 2016-ში ერთად დავდეთ არჩევნებში. და ახლა ვადამდელი არჩევნების თემასაც ვკითხავ, ამასაც არის. ვადამდელი არჩევნები იყო თემა რამდენიმე თვის წინაც. დღესაც ალბათ არის შეკითხვები, მაგრამ არც რამდენიმე თვის წინ და არც დღეს არ დგას დისკუსიაში არის და ლიდერის შეხვედრების თემა. არასოს არ ყოფილა ეს კოალიციის გამწვევის თემა. და არც საფუძველი არ ყოფილა და არამედ იმისთვის, რომ ეწეოდა ლიდერის შეხვედრებს. პარტიები უბრალოდ ყოველთვის რესპუბლიკელების შეთავაზება და შენი კანდიდატურა შეთავაზეთ რესპუბლიკელებს და დაუსვეთ ჩვენ შუმა განაცხადეთ ჩვენ შეთავაზეთ. ეს იყო გამოწვეული პრეტენზიები რასთან დაკავშირებით ჰქონდათ თქვენ? აი მოგეხსენებათ, პარტია, როდესაც შესაძლებლობა არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში პარტიას თავის წარმომადგენელი, თუ პარტიული სიტ შედგენის დროს, პარტ საპარლამენტო სისტო ადგილობრივი საქართველოს დროს, გადაწყვეტილებას იღებს პარტია ვინიყოს სამსიაში ან ვინ წარმოადგენს და მას სხვადასხვა სტრუქტურებში, მაგალითად აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა, პარტიამ პარტიის გადაწყვეტილებით, პარტიამ გადაწყვიტა, რომ კონკრეტულად თინა ხიდაშვილი ყოფილიყო თავდაცვის მინისტრის კანდიდატურა, თუ საუბრობდით იმაზე, რომ თავდაცვის მინისტრი უნდა შეცვლილიყო. ჩვენ არაფერ გავუსვით ხაზი, თინამაც ისაუბრა ამაზე, რომ არა იმიტომ, რომ რაიმე ტიპის პრეტენზიები არსებობს ეს მინისტრთან, ეგ ის ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიციაზე გადავიდა, უშ ის არის უსაფრთხოებს და კრიზისებს საბჭოს. ხელმძღვანელი ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია რომელიც სადაც ის პირდაპირ თანამშრომლობაში იქნება თავდაცვის მინისტრთან ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია არავითარი პრეტენზია ან პრობლემა ამ კუთხით არ ყოფილა რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა თავად ეს შეკითხვა მას უნდა დაუსვათ რატომ გადაწყვიტა მან მესამე მინისტრის შეცვლა რომ მას ხაზი დაუსვა რომ მას ჰქონდა კონსტაციები კოალიციასთან კოალიციურობა იყო ერთ-ერთი ამომავალი წერტილი და ერთ-ერთი პრიორიტეტი მისთვის. თითქოს მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეცვლილიყო სამი მინისტრი და თავდასხმისად წარადგინა მას ძინა ხიდაშერის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება, რა მოტივი ჰქონდა მას და რა საფუძველი, მაგრამ მასთან არის ეს შეკითხვა დასასრულებული. და თავადო ხათინა რა სამომავლო ბედნიერი პერსპექტივები გაქვს პარტიას? რესპუბლიკური პარტია აგრძელებს ისეთივე ტემპით, ინტენსივობით მუშაობას, როგორც საქმეთელი მუშაობდით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ რეფორმებზე მუშაობა და პოზიციონირება, რასაც კოალიცია უკვე დიდი ხანია საუბრობს, ეს არის ჩვენი იდეები, ეს არის კოალიციის დანაპირები, საარჩევნო პროგრამა, საარჩევნო პოზიცია, ამაში ფუნქციონირებს საარჩევნო კოდექსი, რეფორმებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურის რომელიც უკვე დაიწყო და გადავიდეთ წინაბიჯები ჩვენ პირობ ვაპირებთ რომ მოლოდეზელთ ეს ინტენსიურად მუშაობა ამ მიმართულებით კოალიციურ პარტნიორთან ერთად რა თქმა უნდა და როგორც პარტიამ ასე რა თქმა უნდა ასევე გავძლიერდეთ ჩვენი იდეების და იდეოლოგიის იდეოლოგიის ერთად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც პარტიისთვის თვითმმართველობის განვითარება ასევე ჩვენი ადგილობრივი წარმომადგენლების საპროგნოზო წევრების გაძლიერება ამ მიმართულებითაც ცდილობთ ვაპირებთ გავაგზავნოთ ინტენსიური მუშაობა და როგორც ადრე კოალიციისთვის ვიყოთ სამდო პარტნიორი და ვიყოთ ასევე პარტნიორი, რომელიც ყოველთვის სიმართლეს ამბობს კოალიციაში, მითანახმებულ პარტნიორებთან და ვიყოთ ხმა ჩვენი ამორჩევისთვის ასევე კოალიციისთვის, კოალიციაში და მთავრობაში.